हेलो नमस्ते तपाईँहरूलाई फेरि मेरो भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु आज चाहिँ म यहाँ साथीको रुममा आएको छु मसँग ग्यालजेन भाइ छ अनि हाम्रो घरबेटी किन्जु घरबेटी चाहिँ किन्जु हुनुहुन्छ जेनी पनि आएको छ जेनी के गरिरहेको छ हौ यहाँ जेनीले खाना पकाइरहेको छ होइन मिठो भएको है बासा त एकदम मिठो आइरहेको छ ओहो हात धोएर हातै खानु भएको हो खाना पकाउने हेरेकै क्या हजुर हामी चाहिँ भर्खर खाना खाइसकेर अहिले यहाँ टिकटक लाइभ चलिरहेछ निमा दाइ यता टिकटक लाइभ के हो पिपी पिपी आवाज के को थियो आज चाहिँ हामी एउटा खानाको परिकार बनाउन गइरहेको छौँ नेपालमै पाउने खाना हो तर नाइन्टी पर्सेन्ट नेपालीहरूलाई थाहा छैन होला यो खाना चाहिँ किनभने टिबटिन टाइपको खाना हो त्यसको नाम चाहिँ लापिङ भन्ने गरेछ हामी आज यहाँ त लापिङ बनाएर खाने कोसिस गर्नेछु कस्तो अरे <laughs> लापिङ <laughs> लापिङ बनाएर खाने कोसिस गर्नेछु कस्तो हुन्छ है एकदम मिठो हुन्छ यङ जेनेरेसनहरूले एकदम मन पराएको खाना हो बौद्धतिर गयो भने तपाईँहरूले जहिले खाना पाउन सक्नुहुन्छ हामीले पनि बनाउनु पर्छ हामीले बनाउनु अहिले थोरै भनौँ यो धेरै चाहिँ कि अघि आएर होइन साना खाएर एकदम एकछिन रेस्ट गऱ्यो अब चाहिँ खाना खाना भन्दा नि अब लापिङ पकाउने भनेर कफी कफी खाउँ होला है कोक कोक भन्नु खोइ यस्तो घुमाउने चाहिँ म नि ब्रसले गर्ने त कपाल कालो कलर होइन र ए <laughs> <laughs> त्यो भइहाल्यो त्यसै घुमाउँछ त कपाल पनि पनि पनि घुमाउँछ आँटा बुझ्ने क्रम भइरहेको छ जेनले अब चाहिँ राम्रोसँग छ मैदा मैले होइन अस्ति त्यो मोमो पकाउनेको भनेमा भिडियो बनाउँदाखेरि पनि पिक्चरमा आँटा आँटा निस्किरहेको छ है कमेन्ट पनि आएको किन्जुले चाहिँ कफी बनाइरहेको छ होइन कफी छ अझै मुजा त्यो पुगेछ अहिले यहाँबाट एकछिन बाहिरतिर बाहिरको भ्यू हेर्नु पऱ्यो यो चाहिँ होइन पर्दैन सफाइ छ के चप्पल लाउनु यो चाहिँ दान्ची भनेको अस्ति मैले भिडियो बनाएको थिएँ नि जापानको दान्ची कस्तो हुन्छ भनेर अहिले हामी यहाँ हाम्रो साथी बसिरहेको दान्चीमा आएको थियो अनि दान्चीमा चाहिँ यस्तो हुन्छ रुमहरू अनि यो अगाडि ठक्क अगाडि देखेको पनि सबै यो नि दान्ची नै हो कोठाभित्र एकदम फराकिलो हुन्छ यो भयो यो चाहिँ पैँतालिस हजारको कोठा हो होइन अब सबैलाई सबैलाई किनिनाहरूको त त्यही हुन्छ कति पर्छ होला जस्तो होइन यहाँ किचन रुम भयो त्यही किचन रुम अनि यो चाहिँ एउटा बेडरुम त्यो मजाको कोठा बनाएर आएर जस्तो गुम्बाभित्र चिरा जस्तो रहेको अँ यहाँ त्यो भगवान्लाई पानी चढाउँछ होइन बुद्ध के अरे बौद्ध धर्ममा चाहिँ यो चाहिँ पानी चढाउने भाँडा हो किन्जुले गिटार पनि राम्रो बजाउँछ अहिले हामी बजाउन लगाउने हो अनि अर्को एउटा कोठा छ यहाँ यता पनि यताको र यताको कोठा दुइटै बराबरी छ ठुलोमा एकदम फराकिलो छ दुईवटा बेडरुम अनि एउटा किचन यो चाहिँ के अरे एबिसी एबिसी माड हो एक सय एक जुत्ताहरू पाइन्छ यहाँ अनि यहाँ बिचमा फराकिलो छ कुनै कुनै रुममा त यत्रो मात्र हुन्छ किचन नै कभर यति अब त्यो पानीले पखाल्ने क्या आँटालाई पखाल्दै मेहनत जारी छ झेनीको मैदाको होइन यत्रो जारी एकछिन राखेर माथि पानी माथि अन्जेलसम्म राख्ने त्यसपछि यो पानी फेरि पखाइदिनुपर्छ फेरि देऊ त यो चाहिँ छोक्रा अब रेडी भयो यो मैदा है यो मैदा धोयो भने यस्तो हुन्छ मैदालाई धोयो यो त गम जस्तो गइरहेको छ वेदनामा गीत कान्छा मलाई सुनको तारा कसै देऊ न त्यो तारा मात्र होइन जुन पनि जारी दिउँला गाई गोरु बाँधेर छिटै भेट्न आउन महारात पर्ला उज्यालोमै आउन अँध्यारो के हो र माया प्रीतिको लागि खोर्सानी अचार त पछि पनि काम लाग्छ अहिले बनाइदिएँ मैले मिठो नि लापिङको अचार त कसरी हुन्छ यो चाहिँ अचार हो होइन यो चाहिँ झोल हो next time but one day can get away with it. No, cause I'm feeling so plate को कति प्लेट होला कसले प्लेटको कति होला हन्ड्रेड रुपिस सस्तो सुगिरो पाँच सय यो चाहिँ लापिङ है हामी चाहिँ लापिङ बनाएर खाएको आज दिनभरि मिहिनेत गरेर बल्ल यति भयो एकदम मिन्दुक चाहिँ हुँदछ खानेकुरा पनि त्यस्तै मिठो हुन्छ है पिरो भएन नुन थम्प चल्छ है के हो म त नुन पनि बढी खाने सुरुमा नुन थप्छ जम्बु भिडियो भयो जम्बो पनि जम्बो हो यो लापिङ है यो चाहिँ लापिङ हाल्यो हाल्ने हो भाइ ती वर्षपछि खायो त है लापिङ त सात आठ वर्षपछि होला ओह नुन त अलिकति थम्बर म त जिब्रो टोक्यो मिठो खाने कुरा पाउँछ रहेछ अहिले चाहिँ बोजोमै छ जस्तो लागेको मलाई त्यो गर्मीमा पिरो खाना हुन्छ लापिङ पिरो भयो होइन ए मलाई के खानु दिएको टिस्यु सकिएको छ कोक पनि सँग लाग्यो कस्तो ठुलो यो कोक है दुई लिटर है सक्यो अब तिमीलाई देखाइ देखाइ खाने हो भने त यति भन्दै आजको ब्लग गरेर भिडा मान्न चाहन्छु है बाई बाई बाई 拜拜。啊，飞了。